大家好，欢迎看台球绝招。今天要教你，呃，扫踢的 block，低扫、中扫、高扫。之前教过类似的，给你讲过，踢膝是四十五度。今天我再完整的，因为你还不知道怎么防腿高扫是到头，来低扫，哦，这边看四十五度踢膝，给你讲过这件事情。再来，哦，然后今天呢，顺便也要解答一下网友的一个疑惑，马上解，等一下。然后这边，哦，这边。 有两种方式，再来一个。嘣，boss 到，交叉防守，再来一遍。交叉防守，再来再来一遍。嘣，这样防守有两种方式啊，两种方式。然后一样，踢这边扫踢，中扫。嘣，看，直接踢膝，再来。嘣，你可以脚尖垫起来一点，垫起来一点，它帮你一个爆发力很快的提膝。再来一次。嘣，来这边。重要的是 balance 平衡，看，这是 balance，来踢踢重点踢边，嘣。 来，再来一次。看错的，错的。你你以为你防中了就没有事儿了？不好意思，你是劣势。为什么？因为你有移动，有位移。在泰拳里面，两种情况：score 扫踢踢到这儿，有效攻击是有效攻击；二防守腿，防守被踢中，我自己 lose balance 失去平衡，你依然依然是它是有效攻击，所以你依然是竖着的。所以你要保持你的平衡。再来一遍，这边，看防守一样。 右，右边有两种方法，来踢头了，我要踢他头了，看看他的头是怎么防的。头很重要，你同样要提膝，为什么？因为你不知道这一腿低扫还是中扫，而且来踢别的防。好，来慢动作看一下啊，首先他要做到的是，胳膊从这样叠两两个胳膊叠在一起，然后右手右手啊离近点，右手在上面搭着。 看这个小臂了吧，在上面搭着，不是在这儿，在这儿没有办法。看小臂、大臂、小臂叠在一起，两层防守，它变得粗壮。这只手在上面，第三只手它变得粗壮，三只手加一起扛一只腿可以扛住，再加上提膝防守，提膝防守你要把肘子和膝盖卡死，看，永远是膝盖在肘子里面，听清楚啊，膝盖在肘子里面，不是这样，永远不是这样啊，反正就是错的，这样是错的，这样。 弓要提膝，而且这样的话，你踢上这一下，你被踢上了，你不容易，不容易往这边晃。如果你直接这样防，很有可能一腿踢你就往这边晃，因为你的重心完全不对，完全不对。提膝，相信我，我亲自演示一下这个动作。来，轻一点，轻一点，你这胳膊是断的，轻一点，提起来。 看到啊，我们去和，然后呢，而且腿为什么要提膝？如果他踢踢这儿，直接踢踢这儿。如果他踢到这个位置，看，其实你提膝的话，因为他腿还没有完全起来的时候，因为你的膝盖挡着，有可能他都没有够到你的这个位置，或者没有够到你的头，已经被一个膝盖给挡下来了，因为他在身体的前面一个拦截的功能。再来一次，看我膝盖再高一点，看我膝盖已经给他挡住了，看到了吧？膝盖已经给他挡住了。 然后呢，之后我胳膊好，我会再给你演示一下这个动作，因为这个动作太重要了。然后反方向也是一样的，勾勾，一定要手贴头，手不贴头会打中自己，把自己打晕。然后很重要就是七。然后呢，还有，嗯，回答你今天的问题，就是防守是脚脚尖向下还是脚尖勾起来？一定是脚尖向下，因为有一个肌肉在里面，看到肌肉。 如果脚尖向下，你用骨头防守，用骨头去低搡；如果脚尖勾起来，这个肌肉会挡在骨头的外面。肌肉挡在骨头的外面，肌肉受伤比骨头受伤恢复的要时间要长很多。所以你要用的是，而且肌肉没有办法攻击对方。肌肉只要被对方一个提膝防守硌到骨头上，完蛋了，这场比赛打不了了，几天走路一跺脚就疼，你应该有过这个经验。然后希望你喜欢这期，谢谢。